agamba ali mu nyumba ya yese naye mu nyumba ya yese muno mwalimu abavubuka basemyetego aba ali awo n'omulala abasajja nga betega basitula ekyuma ne bakola akanyama ate bajasi kwegamba nga balinanye n'olubiri ono omwana ali mu nsiko bano be balinanye n'olubiri bebagenda ne kabaka ng'agenze mu lutalo okulwana naye si bwe kyali amakya g'olunaku olwaleero nkedde n'ekirowoozo ekirungi eh, kubanga waliwo enjogere ekutta akati ennaku zino ng'enjogere eyo ate neevudde mu nsi neeyingira ne mu kkanisa n'ogamba oba ate kati mu kkanisa teereeta obuzibu hmm, abantu batabuse n'enjogera gye bagamba mbu katwetege twetege eh, naye nonnonze nziza okugamba nti okwetegaako sijja kugaana era sijja kuwakanya naye wetegaani wetega mukama oba wetega bantu ba mukama oba noweetega bantu ba mukama oweddi ogenda kubeetega babenga abakuyoddewo ate bakusuulewo ate nga bakikola mu linnya lya yesu kankiddemu bw'oba olowooza nti ogenda kwetega bantu ba mukama bajja kuba nga abakulonzeewo naye ate bamale bakusuulewo ate nga bakikolera mu linnya lya mukama waffe yesu omanye osobola okwetegesa ebyawandiikibwa era nebakuyoolawo ne bakuyoolezesaawo ebyawandiikibwa naye webaana babaddamu era okukusuulawo bagenda kukusuuzaawo byawandiikibwa kikyengezaako okutegeeza kirungi nnyo okulindirira mukama n'akola mu birobye ebituufu nga ddala ekintu kyakoze tewali agenda kukibba amazima gali nti abantu bapanzepanze ne beetegaatega ne bayiiya ebyamagero ne babifuna bwe bamaze okubifuna ebyamagero ne bibasuulawo ne bigenda ate nga baatuwa ne testimone nti mukama ebyamagero yabibawadde kale nno ŋŋamba bwe nti obanga dawudi dawudi newakati yabeerangawo dawudi yebeereranga ku nsiko alunda ndiga za kitaawe nga ne taatawe amanyi n'okumwerabira gwate omwana asula ku ttale naye mwanattu ekiseera kyatuuka nga isirayiri yeetaaga kabaka nga kabaka katonda agamba ali mu nnyumba ya yese naye mu nnyumba ya yese muno mwalimu abavubuka mu basemyetego abavubuka bano ne beetega samwiri mu kifo ky'okwetega mukama dawudi yeetega maaso ga mukama mukama n'amutunuulira ng'amazima ddala eneetega eno yeetaaga kuba kabaka naye baganda ba dawudi ba aminadaabu baani beetega samwiri bakola ekiwago ne basitula akanyama ne bakola bode sikisipaaka nga bawanvu bayibuli egamba nti samwiri bwe yalaba abinadaabu ng'ayingirawo n'agamba mazima ddala ono mukama gwalonze naye mukama n'amugamba nti sebo totunuulira mbala ye yadde ekikula kye nze sirabanga bantu bwe balaba muganye katonda sigwalonze abinadabu nagwettale aba ali awo n'omulala abasajja nga betega basitula ekyuma ne bakola akanyama ate bajasi kwegamba nga balinanye n'olubiri ono omwana ali mu nsiko bano be balinanye n'olubiri bebagenda ne kabaka ng'agenze mu lutalo okulwana naye si bwe kyali betegawa kyamu ebintu si byebyo si byakuyingira mbiri n'olowooza nti woonaabeera mu lubiri namulondo wenaaba etagala eti era erina kugwa kuwa mu lubiri no please mukama akulabawo eyo yensonga ne bwonetimba ne bwonookola otya eyo enjogera yammwe mpozi mugikole nga mugiteeka ku mukama mpozi mwetege yesu nga woolaba zaakayo yayina ebibi bingi nanoonya abimugjako nga tamulaba nga ne yesu talabika ko ye kaninyo omuti neyeetega mu posishoni yesu wamulabira naye bwonaaba weetega abantu ba mukama mbu bakulabe ku lwa mukama tebajja kulaba bwe baanaba bakulabi bajja kukuyiwayo bajja kukukomyawo weweetega ne bakulonda ne bakutegulula omutego baddemu bagutege <laughs> simanyi obagunaaba gukyakwasa nnyo nga luliwe gwasooka dawudi nga bamwerabidde omuvubuka eyeetega eri mukama bayibuli egamba nti yese n'ayisaawo abavubuka musanvu bonna katonda n'abagaana samwiri n'amugamba nti abaana bo bonna okakasa baweddeyo koye o nzijjukidde waliyo akato kali kutale kalunda mukatumye olwatuuka ko mukama nti oyo gwe nnonze mufukeeko amafuta okuba kabaka so ebintu bino si byakwepuutiwo si byakwesooka kkiriza katonda akuyiseewo ne bwoneesookasooka bajja kujjayo maaso bakuzza emabega so kirungi okulindirira mukama ate ng'oteredde mukama abampeera omukisa mbaagala nnyo